Your internet seems to look like the Russian. Uh, are you from Russia? Yes, from Russia. Russian crew member. Ясно, экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся от бункеровки, мы отказываемся снабжать ваш пароход. Кто с нами говорит? С вами говорит старший помощник капитана с Грузии мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди нахуй! Оккупанты, бля! Уважаемые, давайте без политики, у нас топливо заканчивается. Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Пошли вы нахуй! Слава героям, слава Украине, героям слава! Учим хуйло! Нахуй,